ياك يكره يا بس يجي يروح تمام هذاك سبات اورانج ما يخرجش ايوه يعطيك الصحة تعرف تلعب كبير عليهم يا صاحبي صح الاداء شايف شفت الشاش تكنيك اللي ضربوا به جارك الله يخلي البنان والله انا نقتل عليه والله انا نقتل Voilà, même chez Rêve. Attends, mais d'abord, je crois que c'est comme chez PC, je vous Bon, alors, là. Hein? طويل سحلي بواسع هذا هذا هذا يا ولد اقعد اقعد اقعد بالوضع اقعد عنده حتى هول كباري الله يبارك ها ابو صورنا يا ياسين ياسين ما تهزم ما تهزم ساعة راه شغل That's a lot. Yeah. اجي راك اليوم يجي يجي تاك النخل تاك النخل ديما راك اليوم مونيكا اجي راك thumbs up في مناسبة يوم الشهيد نتمناو آه، آه، الرحمة والمغفرة نطلبوا من رب العالمين آه، الرحمة والمغفرة لشهدائنا الأبرار اللي ضحوا بأنفسهم من أجل تحرير هذه البلاد وكما لا يفوتنا نشكر الجمعية بلديه المحمديه على الاستضافه القيمه والمقابله هذه راهي تجمع بين قدماء لاعبين اتحاد الحراش وقدماء لاعبين اتحاد العاصمه وان شاء الله تكون مبادرات اكثر في المستقبل ان شاء الله وكاينه حاجه نتمنى ان شاء الله البلاد تاعنا ان شاء الله تتسقم وتسقموا الاحوال وتعيش الناس في كما نقولوا حنا في رفاهيه وفي هنا تام ان شاء الله رانا en chômage technique رانا متقاعد رانا sans sans sans travail الحمد لله الحمد لله خدمنا في دي كلوب وكذا ما كتبش ربي هذا العام ان شاء الله في القريب العاج ان شاء الله يكون نصيب ان شاء الله